un dépôt de munitions de la 103e brigade de défense territoriale a été détruit près du village de Kislovka dans la région de Kharkiv. Dans la direction Kranolimansky, des frappes de l'aviation opérationnelle tactique, des tirs d'artillerie et des systèmes de lance-flammes lourds du groupe de forces centre, ont touché la main-d'œuvre et l'équipement des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de et Dibrova, Plochanka et Kuzmino de la République populaire de Lugansk. Au cours de la journée, plus de 90 militaires ukrainiens, deux véhicules blindés de combat, trois camionnettes, un obusier automoteur Vuzdika et un obusier des 30 ont été détruits dans cette direction. Dans la direction de Donetsk, lors des opérations actives des unités du groupe de forces sud, des frappes aériennes, des tirs d'artillerie et des systèmes de lance-flammes lourds au cours de la dernière journée, plus de 300 militaires ukrainiens, 3 véhicules de combat blindés, 3 voitures, une monture d'artillerie automotrice Akatsiya, ainsi qu'un obusier ont été détruits des 20. Dans les directions Sud-Donetsk et Zaporozhye, des frappes aériennes tactiques et des tirs d'artillerie du groupe de forces Vostok ont touché des unités des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Vuledar de la République populaire de Donetsk, Zalizniknoe, Malaya Tokmashka et Malishcherbaki de la région de Zaporozhye. Les pertes ennemies par jour s'élevaient à 40 militaires ukrainiens, 3 véhicules, ainsi qu'un système d'artillerie M777 de fabrication américaine. En outre, un dépôt de carburant pour le matériel militaire de la 102e brigade de défense territoriale a été détruit près de la colonie de zeliznikno et dans la région de Zaporozhye. Dans la direction de Kherson, jusqu'à 20 militaires ukrainiens, deux véhicules et un obusier automoteur Vozdika ont été détruits par les tirs ennemis. L'aviation opérationnelle et tactique et militaire, les forces de missiles et l'artillerie du groupe de troupes des forces armées de la Fédération de Russie ont vaincu les 83e unités d'artillerie des forces armées ukrainiennes en position de tir en effectif et en équipement dans 112 districts en une journée. Sur le territoire de l'aérodrome de Shkolny près de la ville d'Odessa, deux hangars contenant des armes et du matériel militaire des forces armées ukrainiennes ont été touchés. Des avions de chasse des forces aérospatiales russes ont abattu un hélicoptère mute de l'armée de l'air ukrainienne près du village de Melikrinki, dans la région de Kharkiv. Au cours de la journée, 26 véhicules aériens sans pilote ont été détruits au moyen de la défense aérienne dans les zones des colonies de Krivosivka, Nikolavka, Rubizn, Kremnaya de la République populaire de Lugansk, Sens, Novoandrivka de la République populaire de Donetsk, Vasilievka, novo Novopokrovka de la région de Zaporizhia, ainsi que Oléia-Pristan et Kranki de la région de Kherson. De plus, trois lance-roquettes ont été abattus. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, 403 avions, 224 hélicoptères, 3528 véhicules aériens sans pilote, 414 systèmes de missiles antiaériens, 8370 chars et autres véhicules blindés de combat, 1070 véhicules de combat de systèmes de lance-roquettes multiples, 4410 pièces d'artillerie de campagne pièces et mortiers, ainsi que 9052 unités de véhicules militaires spéciaux.